фонаря, чтобы сходить в ущелье, перед на ущелье. Говори что-нибудь. Всем привет. Ты еще спишь? Я нет. Куда ты идешь? На Эверест. Охота? Нет. Э. Ну надо, да? Будем показывать. Тарен! Это ведьмино ущелье. Он туда в ущелье сейчас пойдет Александр. Там будет Там медведь. Ну ладно, сейчас дойдем еще. Включимся. Мы наконец-то добрались до ведьминого ущелья. И нам еще чуть-чуть пройти, и мы уже дойдем. Вон туда. А, ну точнее, <laughs> чуть-чуть. Много, да? Тут, кстати, выси, медведи, волки водятся. Ну, ну, ну, да я не знаю, куда здесь идти. туда все-таки надо, но я хотел бы туда прийти. Нам ущелье надо спуститься. Зачем? Чтобы там ущелье, вот там по ущелью идти по низу. Да? Да, да, да, да, да. Пойдем. Блин, мы наверх что ли не поем? А мы наверх что ли не пойдем? Потом, попозже. Когда в, в долину, ой, в этот сходим. Давай сначала наверх сходим, потом пойдем вниз. Ну давай. Фоткай. наверху что? Устал? Да. Смотри, как Мам. красиво. вот Дай как раз это ущелье. Мама, вот здесь фотографироваться. Да. А, я уже устал. Дошли. Что говоришь? До верха. Ну, до верха дошли практически а потом будем вон туда спускаться. Вниз. Ведьминое ущелье. Вон тоже идут Песенки решили за нами. Пойдем выше? Погнали. Смотрите, ну, Дай первый пойду. Наташа. Да. Вот, смотри. Ты вот пофигу. Я под дерево спрятаться. Надя, ага. Ножик. Уже чуть-чуть осталось наверх. Может мне сюда посмотреть? Залазим, мы туда идем. Не, вот сюда. Да, да, да. Пойди, я залезу, потом тебя сниму. Осторожно, Саша. Да я по таким умею лазить. Ух, красиво как, смотри. ой, как красиво. Ну, давай, ползи. Иди вот сюда. Смотри аккуратнее. Ну, как высоко. Вот ты, считай, покорил Эверест. Блин, смотри, там норка, что ли? Не знаю, наверное красота какая. А вон люди тусуются. Где? Вот. Кстати, я вот еще ни одного животного не видел. Офигеть, тут все так красиво. Я дальше не пойду. Вон лицо кто-то нарисовал на горе, вон видишь? Вон наш лагерь, далеко-далеко. Да. Что, залазить будете что? Руку нет, подать? Нет. Телефон возьми. Саш, вон папа тебе подаст, он туда встанешь и постоишь. Саш, кричи всем привет, пока. А? Скажи, вниз спустимся, снимем еще. вот мы и поднялись наверх. Тут такая красота. Обалденно. ущелье еще Подожди, Саш. Саша, подожди, я очки у тебя заберу еще. Как мой ножик доставить? Да нафиг тебе этот ножик? А, а здесь не проще? А? Пойдем вот тут спустимся. Давайте, вот давайте. Вниз я устал уже. Ух. Какой? А? Наверное, какой-то зверь раньше жил. От дождя прятался. Сашка. спускайся. Роналд, ногами спускайся. Ты победил ее? Победил ее? Все, пойдемте в ущелье сходим. Она а Эвересте еще выше. Да, на Эверест ты бы не поднялся. Что говоришь? Так, так легко идти вниз. Здорово. Хорошо он засыпает, да? Да, хорошо. Лучше, чем лежим. Сто Ну, сейчас доберемся. Как я подумала, что этот пень какое-то животное или волк. Угу. Я сначала... Что, сейчас доберемся до этого? до Ведьминого ущелья и там поснимаем, да, еще? Да, да. Ну ладно, давай.